všechny kapky stékají a listy stromů mi šeptají. Píšu prstem do nebe, píšu vzpomínku na tebe, jak se mi a kreslo na záda, třešňová marmeláda, lipový čaj, ty chvíle vonící na poli s pšenicí, jak si se smála stál, zasněně říká. Malička, je mi s tebou fajn. Ve vlasech nosili jsme květiny a oba byli vyvrheli hodiny, na louce chytali motýly. Já se ptám, jestli někdy vzpomeneš si na chvíli, jak si mi šeptával a kreslil na záda, třešňová marmeláda mi vonící na poli s pšenicí, jak si se smála stál, zasněně říkával, malička je mi s tebou fajn. Malička je mi s tebou